Enemy contact. Bingo down. Enemy in sight. Contact with enemy. Get some bones My thoughts get so bad, I'm like. Target. that I don't know. Blood boils over like. Oh God, here goes. I'm not stop feeling my head to my toes. Enemy in sight. That I can't go, so just stay tuned for the show. in contact. poker you overdue. Come at me Targets you won't get any Здорово! Если ты здесь, значит видео очевидно тебе понравилось и ты мне поставишь огромный кулак и палец кверху или палец вниз. А если ты ничего не поставишь и пройдешь мимо, то твой кот тебе насрет в ботинки, он насыт тебе на подушку, на кровать, куда угодно будет рыгать, дрестать читать. А когда ты заснешь ночью, он подкрадется к тебе, поднимет свой хвост и поднесет свою жопу к твоему носу и как бы задынет тебе. time where disease is on every screen I won't let them fester me